e YTAG è la società per l'infrastruttura della Open Internet of Things che non ha una traduzione italiana ancora, magari in futuro l'avrà. Il mio nome è David Orban e oggi parleremo di quella che è la sfida di questo nuovo passaggio. Attraverso eh, i vent'anni appena trascorsi, con il passaggio da server a PC, a reti, che abbiamo collegato a SIM e recentemente attraverso telefoni cellulari che sono stati altrettanto collegati alla rete abbiamo cominciato a dare dei sensi all'informatica che ci circonda. Prima immettevamo dei dati e adesso questa rete che abbiamo cominciato comincia a rendersi indipendente da noi raccogliendo dati autonomamente. E questa quella cosa che si chiama the Internet of Things. Ed è una rete nuova dove le proiezioni parlano di miliardi di oggetti autonomi interconnessi tra di loro. Un neologismo che vi voglio introdurre velocemente è quello dello SPIME, inventato da Bruce Sterling, che è la contrazione di Space and Time è una nuova categoria di oggetti che sa dov'è attraverso la posizione GPS, ha una memoria se non è collegata nella rete e un modulo di comunicazione per trasmettere ai database centrali il valore che il suo sensore rileva. Le iniziative che sono attorno all'internet delle cose sono numerosissime però tutte queste iniziative si basano su due eh, impostazioni che noi non accettiamo. Innanzitutto non sono basati su standard aperti, sono iniziative di nicchie, verticali e si basano soprattutto attraverso la comunicazione da macchina a uomo invece di concentrarsi sulla comunicazione machine to machine che è un vantaggio enorme per quanto riguarda l'iniziativa dal punto di vista soprattutto degli investitori. La nostra strategia di marketing in cui vogliamo offrire una soluzione a questo tipo di sfida si aggancia a quello che è il cambiamento climatico. Oggi siamo tutti d'accordo che bisogna agire, non si può stare fermi a guardare che il pianeta cambi senza più un nostro intervento per cercare di raddrizzare le cose che stanno sfuggendo al nostro controllo. E un altro messaggio che stiamo cercando di dare a, assieme a questo dell'aiuto eh, che eh, la nostra proposizione può dare al cambiamento climatico è rendere l'hardware partecipante alla socialità della comunicazione internet. I mercati che possiamo toccare naturalmente sono numerosissimi, alcuni più tradizionali, altri più fantasiosi. E assieme alla proiezione di oltre 25 miliardi di oggetti interconnessi entro i prossimi 10 anni che eh, ho già menzionato, l'aspetto fondamentale che eh, distingue la comunicazione uomo-macchina rispetto alla comunicazione macchina-macchina che questa seconda non ha un limite superiore. Ogni eh, social network di cui possiate parlare ha un limite superiore di 6 miliardi di partecipanti. Non è così per noi. Il nostro modello di business è open source, offriamo servizi a pagamento <coughs> come ogni modello di business open source naturalmente voglia fare, abbiamo già i primi spine pronti, la rete di sviluppatori una fondazione che si occupa di stabilire gli standard assieme alla comunità e abbiamo fatto l'altro ieri l'annuncio del primo telefono cellulare che include un sensore CO2 per raccogliere i dati ambientali. Il nostro team dei fondatori della società White Tech incorporata negli Stati Uniti 100 giorni fa, il nostro, eh, eh, ho calcolato prima il nostro eh, 100 giorni versario, oggi, eh, con il gruppo di sviluppatori in Italia e chiediamo un angel round di 800 mila dollari per arrivare a marzo dell'anno prossimo, nel frattempo eh, andare avanti eh, con un, eh, la ricerca di un A round di circa 5 Grazie. Grazie. Domande? Quindi praticamente fate un software. Eh, OpenSpine è una piattaforma software open source. E perché dici che eh, voi volete farlo standard e non ci sono standard? Cioè voi volete essere lo standard? Noi eh, attraverso un approccio inclusivo permettiamo agli altri di cavalcare i vantaggi che il nostro software offre okay. mentre le proposte attuali sono soprattutto esclusive. Cioè okay. un produttore hardware che dice il mio End hardware è il migliore Chiaro. con questi standard, gli altri hardware ah, okay. chi se ne importa. Ok, quindi praticamente volete diventare lo standard de facto essendo open source. Esatto. Ok, e poi fare il solito discorso dell'open source con tipo vendere servizi esatto. add-on. Ok, cool. cioè è uno standard, sono delle guideline o è un framework su cui sviluppano la vostra community di sviluppatori? Abbiamo rilasciato per gli sviluppatori oggi eh, tre elementi, eh, il protocollo che è un'estensione XMPP tecnicamente, eh, una libreria per una piattaforma applicativa basata su Python e appunto attraverso eh, il framework hardware eh, degli esempi su come questo hardware può essere reso con, eh, conforme alle nostre specifiche. Eh, già oggi i nostri eh, sviluppatori stanno portando alla nostra attenzione applicazioni naturalmente, eh, quello della raccolta del CO2 per esempio è eh, quello di ribaltare completamente la percezione. Se l'accordo di Kyoto dice che una nazione è cattiva perché emette milioni di tonnellate di CO2, questo non significa niente alla gente comune. Se invece capiamo come il nostro comportamento quotidiano ha un impatto sulle concentrazioni di CO2 dove viviamo, dove lavoriamo, cambia completamente il punto di vista e la nostra capacità di agire di conseguenza. Un altro esempio eh, riguarda per esempio il, eh, i livelli di rumore. Eh, semplicemente portandosi un telefono cellulare eh, intorno è possibile capire quanto un ambiente è rumoroso. Mm. Se questo lo leghi ad un social network puoi capire dove sono le parti più interessanti la sera. Eh, un altro esempio riguarda <laughs> eh, un costruttore edile che vuole certificare la desiderabilità ambientale e la qualità ambientale delle costruzioni che fa nei villaggi eh, che, che, realizza. E, ehm, siamo sicuri, così come è giusto che sia, che le applicazioni migliori non le conosciamo, la killer application è ancora da inventare, questi sono semplicemente i primi esempi che sono stati portati alla nostra attenzione da parte della rete degli sviluppatori. Bene, no?